a censura de portais webs informativas, as ameazas a funcionarias de correos e de diferentes administracións que colaboran coa realización do referendo, importantes multas económicas e sancións administrativas a membros do goberno e da mesa do Parlamento, e a ameaza permanente de supresión da autonomía e intervención policial militar, súmaselle no día de hoxe o asalto de diversas institucións catalás e a detención de membros dun goberno catalán legítimamente saído das urnas. Son unha mostra máis dun réxime decrépito e entolecido que chama referéndum ilegal á democracia e desafío secesionista ao dereito de autodeterminación. Todas esas accións profundamente reaccionarias e antidemocráticas están a ser respostadas con firmeza, valentía política e de xeito masivo e absolutamente pacífico polo povo catalán, que ten dado de novo mostras dunha vontade inquebrantável de decidir libre e democráticamente o seu futuro. Para os poderes españois, a posibilidade de que as nacións que non recoñecen, perdón, que non recoñecen envereden polo camiño da independencia e da soberanía non é unha opción, mas tampouco é calquera encaixe que non sexa o da súa progresiva españolización en todas as ordes da vida. A realidade, porén, é teimuda e a imposibilidade de por cancelas a vontade popular que desbordou hai tempo as marxes apunta de maneira clara cara a crise do modelo de, de todo atado e bien atado, situando nas declaracións de independencia destas nacións a verdadeira panca que pode acabar de fracturar de fracturarlo por completo. De aí as ameazas e a violencia, reaccións primarias e antipolíticas de quen necesita perpetuar a dominación, porque para os poderes centrais non é só unha cuestión territorial, está todo en xogo. O Estado cego ante o seu propio ordenamento xurídico e cego tamén ante a legislación internacional a que di acollerse, demóstrase incapaz de permitir calquer exercicio democrático real que vaya contra a unidade e a indivisibilidade que a ditadura fascista de Franco estableceu e a falsa transición apuntalou en Cataluña é evidente, mas tamén o é en Euskal Herria, onde España se nega a avanzar no proceso de paz malia todos os pasos dados pola sociedade vasca e as súas organizacións políticas. E, por suposto, tamén en Galiza, onde a ilegalización de ideas e a violencia máis branda ou máis dura pretenden instalarse como norma. Sabemos, por iso, que España é irreformável. A experiencia do povo catalán deixouno tamén claro, A única saída ao círculo vicioso é, polo tanto, a acumulación de forzas de ruptura. Cada povo terá, para iso, a súa estrategia, mas non hai dúbida de que o referendo do día 1 de outubro é fillo dese traballo, da mobilización popular e dunha folla de ruta o suficientemente clara. Por iso, hoxe, as organizacións que facemos parte da plataforma Galiza con Cataluña nos eh, colocamos do lado de quen pula polo referendo é a nosa maneira de nos colocar do lado da democracia. A loita do povo catalán é tamén a nosa loita. Por iso, hoxe, desde Galiza, queremos demandar mandar ao povo catalán unha mensaxe de solidariedade, de apoio e de ánimo. Desde Galiza decidimos alto e claro, dicimos, perdón, alto e claro, sí ao referendo, sí a Cataluña como Estado independente en forma de república e sí a democracia. E tamén lle dicimos ao goberno español que non lle temos medo, que galegas e galegos saberemos estar á altura do momento que estamos a vivir, porque non é só o problema de Cataluña. Tamén nos afecta a nós, os nosos dereitos e liberdades democráticas, individuais e colectivas, o dereito inalienável do povo galego a decidir libremente o seu futuro. Por Cataluña, por Galiza e pola democracia. de que non renunciamos a exercer os nosos dereitos democráticos. Entón, temos aquí unha urna, eh, penso que estiveron repartindo por aí papeletas para podermos votar. Así que, por favor, imos exercer o noso dereito ao voto. Solidaridade!